Gravando. Seu nome, por favor. Vinícius Damasceno Torres Lima. Quantos anos? 29 anos. Quantas perguntas você pretende responder? É muitas, né? Pode me fazer três perguntas. Só três? Por que só três? Só porque eu queria gostar de dar um Dia de quinta tem o pastor Filho que dá aula de teologia, não, Você pensa em sair de casa? Quarta parte da manhã conseguir Uhum. É, dia de Você ama sua família? Hoje eu amo, não amava, né? Que eu não amava nem a mim mesmo. Então acho que hoje, hoje, hoje eu amo. Então, Como é seu dia a dia com sua família? Dia a dia com a minha família? Então, né? Dia a dia com a minha família é tá estreito. Porque você tem responsabilidades e metas a cumprir e eu não vinha cumprindo com as minhas responsabilidades. Então era estreito, era difícil o relacionamento com a minha família. Mas com meu pai, eu tenho mais intimidade com a minha mãe, tenho mais liberdade para falar com ela do que com meu pai. Então era estreito meu relacionamento com a minha família, mesmo por causa das drogas, né? Tá mas hoje acho que as coisas estão se endireitando. É feliz hoje? Hoje sou. Hoje eu sou feliz. Deus né? é Hoje eu sou feliz porque Jesus me libertou, eu conheço a verdade, eu estou buscando a felicidade devagarinho, dia após dia. Corta pra ele. Comigo Até que Vai, dá um. Finaliza aí, vai. Só pra ficar bonitinho. Finalizar? É, tá bonitinho. Finalizar com um versículo da Bíblia, que eu gosto muito. Romanos 8, 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de forma alguma com a glória que nos será revelada no futuro. Glória a Deus. Amém? Amém.